Allez, allez, allez, allez, allez, Là, non on

Ça, ça sent le beau fast. Hein. Moi, vous. c'est pas le barbu que vous avez eu, c'est notre patron à nous. Merci. Ah oui, non, mais bon. Mais il est plus aimable. Eh ouais. Il est plus aimable. Eh, il est plus sympa.

commencer par radio là ah Ouais, s'il vous plaît, merci. D'accord plus que la,